Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês assistem esse vídeo, então hoje vamos ensinar idiota andar de moto. Já tá lá na frente, tá? Oh, deixa eu pegar meu capacete aqui. Pessoal, me desejo sorte, entendeu? Porque ela vai aprender e tal. A gente tá com calma, calma, vou pegar a sandália. Sorte pra mim. Ô, sobe devagar. Devagar. Ai, que medo Amor. Tá quieta. Amor, Não, ele não corre atrás não. Corre sim. Corre não, Lili. é porque eu mando devagarinho. confiança aqui, ó. Ai, esse negócio tá duro sim, amor. Meu, meu, aperto não tá, eu não tô achando duro. Diminuiu baixo, diminuiu uma mais feio acelera, né? acelera. Mais forte. Já passa a segunda. Acelera. é calma, tá passar pela melhor loja de refrigeração da cidade, eu passo. Diminui uma. gato. É bom que não diminui mais nenhuma, né? A gente Dá pra falar mais seguro. Para que diminuía é para trás, né? Galera, mas tá faltando a moto demais, né? O demorzinho dela não é normal não, é porque tá, tá com muita marcha e pouca velocidade. Tá vendo? Parou. Aí tu aperta e segura pra trás, entendeu? Quando for chegar mais perto, tu aperta e vai segurando pra trás, que é no, Tem a marca? Tá baixo. Aí, né, galera? Braia, moço. Deixou o Braia passar, o Brian. Pode ir reto. Dá sinal que vai dobrar pra direita. Diminuiu um pouco. Né? Vai. Passou, passou, passou. Vai reto. breve vem está o Brejo? É o Elgio? É Praia! Pega ali pode de ação. Não tá fácil já. Graças a Deus chegamos aqui. Vai diminuir mais. Quando tu vê que engatou marcha, aí tu volta um pouquinho pra trás e aperta. Vai um pouquinho pra trás da moto aí, tá vendo? Tá em outro. Aí você mata o outro uma, toca a primeira. Entendeu? Entendeu, Lucinda? Hã? Eu já deixo na primeira já. A gente vai lá em casa? É. Tá, tu vai querer, tu não quer pegar a Jorge, né? Não. Não faz não. Deu uma se assim, todo dia fosse assim, é tranquilo. Vai, Neto. Fazendo é seguridade. segurança. tu sabe que tem que olhar pro retro, pro retrovisor, né? Pra saber se tá vindo alguém, tá? O motor tá passando muita marcha e deixando a moto sem força. boca aberta, enquanto o salão está escrito ali. Diminui mais. Ai, ah, calma aí. Vai. Tá vendo? Isso que tá sem som é porque tu, tu reduz, tu, tu deixa a moto com terceira marcha, segunda marcha, você tem que sair de primeira. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Tá vendo carro tá daqui? Vai reto, bicho. Pra por quê? Pra entrar na minha casa. Minha casa, eu não vejo namora três anos, mano. Ela namora três anos, três anos comigo e não sabe o caminho da minha casa. Não pode reduzir marcha desse jeito, não. Duas, não? Não, uma. tu tem que reduzir, aí quando tiver parando, tu reduz a outra. Agora espera. Reduz aí, quando tu vê que tá em neutro, tá em neutro, aí depois passa a primeira. Aí, aí passa a primeira. Agora tu acelera. Tá demais hoje. É só pra eu voltar que eu tô com Oi? É só pra eu voltar que eu tô com problema. Essa via aqui é minha. É tua. Até lá na. Até lá né, né, nessa, rua, nessa árvore aí, ó. De jambeira. Chegou no jambeira é do preferente transferente lá. Só vem carro da tua. São tá só. volta e reduz mais. Vai, acelera. É porque tu não pode, no, momento de trânsito, se não for mais rápido um pouquinho, é muito difícil, entendeu? Porque aí tu vai ter muito carro. Isso que eu tô falando que é mais fácil pegar a rua de final. Entendeu? Tá. Essa aqui é minha. Que é tua. Até lá no pare. Até lá no pare. Isso. confio nesse, nesse aqui não, da, do coisa. Ó, a moto sem força nenhuma. Isso é porque a moto tá em terceira ou segunda. Tem que voltar tudo? Tem que voltar tudo, meu amor. Toda vez que for parar, tu tem que voltar tudo. que é sua. Tá lá em cima, pode ir. Não, o caminho mais fácil, pode ir. pegar costume, Depois que você pegar costume, você vai mais rápido. Se entrar tá naquela rua lá, já vai Cuidado direto. aí, ó. Já vai direto com... Com a rua lá. Então dobra aí. Qual rua, mano? Da minha casa? É, É porque vai... aqui tu vai pegar por baixo, ó. Que eu venho pelo lado mais vindo que isso. Eu não vou vir por esse lado, não. Dobra. Não vou ficar fazendo isso aqui, não. Por quê? Por que não? Porque aqui é menos tranco. Eu quero ir por aquela rua lá, que é onde eu dobro lá na rua pra trás. Ah, então é só você é reto. É mais, é mais complicado. Eu não gosto de lombada. Ainda mais assim, ó, que tem nós dois em assim. Agora eu vou ensinar a do lombada. Vai, vai, vai, vai mais de ladinho. De ladinho mesmo. Isso. De ladinho. <laughs> É. É. Jangan na kasi. chegando em casa. Conte pra mim, o que, que você achou? Desliga a moto. E agora, o que, que você achou? Não, agora a gente vai pelo caminho mais fácil pra sua casa. Entendeu? Você gostou? E como a gente vai entrar? <laughs> não sei nada. Não. Bora. Onde você tá aí? Deixa eu ver. Tem uns meninos atrás. Ah. Listen! Oh.